aad loogu hanqaltaagayo saaka aad iga sugaysaan inaan ka hadlo doorashaa la ysku haystaa waxaad maqlayseen jubbaland oo le doorashadu ma rabtaa layidhi ma dhacayso waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo jubbaland waxay u fara dhuuban tahay inay doorasha waddanka ka dhacdo xasiloonida xasiloonida siyaasadeed ee soomaaliya iyo meesha ay marayso waxaa asal u ah isbeddelka ee dhacaya waxaa asal u ah afartii biloodba inay doorasha dhacdo oo ciddii calafkeeda uu siiyo uu qaato waxaa asal u ah dadku waxay ku heshiyeen inay meelmariyaan taasaanaan diyaarina ah. waxaan u malaynayaa saaxiibbaday baa ka hadlay maanta khilaafka la isu hayaa waxa uu yahay war waxaan idhi waddanku doorashaha aad jubbaland gobollay ka tirsanayd maanta gobol dhan yaa maleysiya lasoo soo ururiyey intii gacanta loo geliyey yaa maamulkii dowladda iyo ciidankii iyo dhowr iyo toban sana dadkii dagaalka ku jira baa intii laga soo bixiyey yaa waxaa laidhi qoladanaa maamulaysa oo maxay u maamulaysaa doorashada soo socota inay wax ka qabado kuraasta taalahan u qaadan waxaa yaa aqbalaya waxaad ogtihiin wadada gaariga doolow ka baxa ee luuq u socdo toddobaatan siddeetankaa kilomitr isagoo qofna la soconin buu socon jiray iska daa balad xaawo iyo doolow iyo ceel waaqiya saasaa lagu kala soconaya maantana waxay gaadheen iyadoo weligood shabaab canshuur ka qaadin inay irid walba ka qaadaan oo loo fudaydinayo isleedahay ciidanka dowladdu ay leedahay kiiya xuduud ka ilaalinayaan ay yihiin kuwa iyagu dadka dhibaatada u geysanaya mushkiladda samaynaya waanu wada hadalnay waxaana wanaanisu tanaasulo oo mujtamac soomaaliyeed baana fiirinayo oo hooyo agoon ayna fiirinaysa oo oday ayna fiirinaya oo mid gablanaana fiirinaya intaasoo cudur baa jirtee dalkaani siduu ku badbaadi lahaa ka shaqayno taasaa keentay inaan intaan xamarna isugu nimaadno intii oo shirra gallo laysu tanaasulo oo la gaadho waxaa naga dhexeeyaan qaban inaan ka wada shaqayno madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku waxay ku heshiiyeen in waddanka doorashadii ay dhacdo xilligeedii ku dhacdo waxaan idhi war gobolka gado jubbaland baa ka tarisa heshiis baan gaadhnay waxaan doonaynaa gobolka gedo in gacanta jubbaland lagu soo celiyo maanta gubarnatoore laga bilaabo ilaa intii guddoomiyeyaasha ahaa hal midoo ka jooga malaha maalin walbana waxaad arkaysaa warqad la leeyahay gobolka gaday ka soo baxday waa la qorayo wax lagu samayno waxaa kaaga daran haddii calaamadda la toosinaya waxba ma ahaateen calaamaddii lafteeda la qalloocinaya iyo calaamadii war waxaan rabnaa inaan soomaali u sheegno inaanu nahay soomaali horgalkeedii sababtoo ah maanta annaga jubbaland aan soomaali ah sababtoo soomaali baanu kulminaa waxaan rabnaa inaan u hoseyno doorasho xalaal iyo xora waxaan rabnaa mid lagu qanco ninka hadda musharaxa iyo ka madaxweynaha hadda fadhiya ka kulligood inay meeshaa wada galaan waxaan rabnaa ninka madaxweynaha inuu noqdo musharax laakiin broseyska dhexdiisa uu ka dhexbaxo waxaan rabnaa jubbaland inay la sinaato dowlad goboleedyada kale waxaan soomaali rabaa inaan u gudbiyo oon ku idhaahdo soomaaliyey waxaan rabnaa inaad xakam noo noqotaan ood gartayada qaadaan war inay gelmudug doorashadeeda qabsato labada meelood oo puntland labada meelood ay qabsato oo hirshabeelle qabsato oo koonfur galbeed ay qabsato oo jubbaland la idinku ma qabsan kartaan annagaa idiin qabanayna sharcigee qonaya yaa xakam ka noqonaya arrintaa waxgaradka bulshada soomaaliyeed siyaasiga soomaaliyeed iyo qof kastoo caqli uli baan u daynayaa inay gartaa xukumaan inay gartaa xukumaan qof kasta oo soomaaliya oo caqlila baan rabaa inuu jawaabteeda bixiyo saaxiibbada waxaan leeyahay inaad doorashaa la qaban tiraadaan nin walbana uu labadiisii meelood banaysto jubbanaalna la yidhaahdo idinkuma qabsanaysaana halaidiin qabto haddaanay garbaharri ku qaban karaynin kismaayo sababaan ugu qabtaa ma jirto waa isuu keeni haddii kale halkan aan ku wada qabanaya kulligood masaladaa xukunkeeda waxaan u daynayaa soomaali bal jubbaland waxay galabsatay iyo waxay dadka kale kaga duwan tahay inay sheegaan iyagu waxaan intaan raacinayaa ummadda soomaaliyeed war colaad waan ka soo daallay abaabulqabiil waan ka soo daallay aflagaade iyo miidhiya wax laysu mariya shabaab baa inoogu filan waxaa maalmahan dib u soo noqotay shabaabkaa waxay sameeyaan wax la yidhaahdo takfiir bilmaslaxa qofkii iyaga ka hor yimaada waa murtad in la dilana waa waajib dhiiggiisuna uu bannaanyahy maalmahan waxaad moodaa warkaasi inuu ku soo noqnoqonayo caasimada muqdisho iyo saxaafadeeda waad maqlaysaa nin weyn oo taagan oo leh hebel waa in la dila waa murtad diintii buu ka baxay war diintu waa tee shabaab baanu isku laynay war diinta ma idinkaa leh hadday noqoto nin waliba ninku la coloobo waa gaal oo waa murtad oo kuway murtadiintu shabaabka ku sheegayaan iyagu hadda murtadiin e iyo b u kala baxayaan soo dhibaato maaha ilaa shabaabka kulli waxaan oo dhan murtad bay u yihin annagii baa murtad a iyo b isu kala bixinayna miya axmed madoobe hadduu yidhaahdo war dowladnimadu sidan ma aha war reer jubbaland waxay xaqu leehi inay isdoortaan war waxaan rabnaa garbaare iyo kismaayo waa isku mid walba statekii inuu qabto maamuladii loo gacmarnayo gobolka geda gacanta lagu soo celiyo haddee takfiir baa horay shabaab baa igu xukumo dhaxdooda waa murtado barnaamijkana uu ka hor yimid qoladan xamar doorashadii saab maxmuud aneba ka hor yimidoo waa murtad kala maya iyagu hadday riddadii siyaasad noqotay halkaa gaadho waa nasiib daro meel looga wareegana ma laha waxay la tahay ma rabo inaan kusii sii dheeraado laakiin reer jubbaland waa mid ka gobohol garas jooga iyo karaaskaabooni jawela xildhibaanada metelana hal mar bay u codaynayaan doorashadana mid isteydyada kale la mid ay ku leeyihin oo tagarowa lagu qabanayo dhuusamareeb lagu qabanayo tajawar lagu qabanayo tabaydhabo kama duwana waxaan kula dardaarmayaa dowladda soomaaliya inay ilaaliso waddankani ma aha waddan fiirihi waxbaan idiin sheegaya dowladda maraykanku dhowr boqol oo sano jirtay taraaf intaad artay waa hadda isla laakiin maxaa hagaya waxaa hagayaa waxay tahay sharci iyo dastuur iyo qaanuun iyo hay-ado dowladeed iyo wax soo jireenoo muddo intaa leeg soo jira innaga maxayna kala hagaya afar sanaba yaa allah wax ku dhoodhoobaynaa teeramka xashiga baa ugu horraysay dowlad kumeel gaara ah in laga baxo waxa aan ku dhaqanayna oo dhan waxay tahay war inuu isbeddelku si u dhaco degan oo isbeddelka siyaasadda uu sidiisa ku yimaado oo ninkii calaf ku helaa uu qaato waa wax weyn oo laynaga helay haddaan taa diidno hay-adaha dastuurkeenu noqonayna odayaashii qabiilkay noqonayaan nin waliba waa reebel iyo reebel laamaha amniga wax fulinayaana waa qorigii aankeega ahay mooryaanku watay dan awey dowladnimadu marka ha ku ciyaarina dhuxuldabaad ku ciyaaraysaa ha ku ciyaarina waxaydaan garanaynin baad ku ciyaaraysaan ha ku ciyaarina meelaydaan horey u soo joogin baad maanta ku inadilacsateen gurigaad ku jirtaan ee askariga anu furihiisa u hayo ee jidadka uu kontaroolka tahay albaabka uu furaya eed garan weydeen inaad dhistaan ciidan soomaaliyeed oo kala wareega oo isagu qabta maamulkii oo la wareega ciidankii iyo amnigii ood isaga aamintaan yaa maanta waxaad doonaysaa inaad dhuxushaa dabkaa ku ciyaartaan oad boodboodsiisaan waxaan leeyahay soomaaliya ha isu timaado war gogol labadeed ha isugu timaado war ha tashato war xalka ay leedahay basiirkeeda ha ku tashato war doorashadu siday u dhici jirtay ha u dhacdo war soomaaliya iyo xakam idinkaan leeyo jubbaland sumad gaara ah hadday leedahay isteedyada kale kala duwan tahay mujtamaca soomaaliyeed arrintaa ha soo caddeeyo haddii kale soomaali meelha ha wada marto oo ninka kursiga ku fadhiyaay yuuna noqonin kursigu miduu isagu siduu doona yeelaye dadka hawla sinaado waxaa shalay jiray waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay jiraan axmedooda isaguba doorashu boobay oo jubbaland yaa la tartamaya iyo sidan uu yidhi iyo dad buu u diiday waan arkaya maalin dhaweed qolo nooc qodob noocaasa soo qoraysay doorasho furan baan dhignay oo bannaan baan dhignay waxa maanta la samaynayaa la samaynayay waxa istaydada kale la soo mariyana waa la marinayay safiirra caalamka inti la keenayba waxaa lagu yidhi ordo ninkii lacag ha qaata ha ciidamo iyo dowlado sheegana intii la soo diray bay xoog la yimaadeen reer jubbaland xoogaal bay isu intii ku tartamaysay intii dhacaysana see u dhacday waa la yaqaana kaambeynku ha noqda dadka waxbaa loo qabanayaa been loo sheegin dowlad hebelaa sheekh xuseen furraa iyo tukalaa shaydaan iyo hebel baa kalayanaan maalba ku wareegin war aan garanno waxaan shalay soo marray dadkana dib ha yaan loogu celin waxay soo mareen